Het zijn zeer moeilijke tijden. De coronacrisis stelde onze maatschappij voor grote uitdagingen, niet in het minst voor ons verzorgend personeel. Daarom heeft Testanco beslist om 25.000 euro te doneren aan het Fonds Solidaire Zorg van de Koning Boudewijn Stichting. Wij roepen ook onze meer dan 300.000 leden op om samen met ons een bijdrage te doen. Het maakt niet uit hoe groot het bedrag is, men kan alle hulp gebruiken. Voor meer informatie verwijs ik nog naar de website www.samenengroothart.be.